Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Артур і ви знову на каналі Життя очима українця. Як ви вже, мабуть, чули, 27 квітня у 2.40 ночі у селищі Оленівка під Донецьком загинуло 4 людини і ще 8 отримало поранення при загадкових обставинах. Сторони конфлікту на сході України одразу ж звинуватили одна одну. Ось позиція донецької сторони. 27 апреля около трех часов ночи с позиции украинских войск был обстрелян контрольно-пропускной пункт Еленовка. Обстрел велся по колонне машин, которые ожидали своей очереди на проезд через КПП, а также по жилым строениям. В результате этого варварского преступления погибли шесть мирных граждан, в том числе беременная женщина. По предварительным данным, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Обстрел велся из минометов калибра 120 миллиметров. В один автомобиль было прямое попадание, он полностью сгорел. Э, Хотелось бы отметить, что перед этим летал беспилотный аппарат, и после этого произошел обстрел. Насколько нам известно, обстрел вели подразделения националистического батальона «Айдар». А ось що показали нам наші ЗМІ. Підрив у сірій зоні через вибухи неподалік контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке. Четверо людей загинули ще семеро поранені. Усі мирні жителі, які не встигли пройти контроль і заночували в автомобілях неподалік КПП. Бойовики одразу запустили дезінформацію, що нібито місцевих обстріляла українська армія. Однак, за даними штабу АТО, люди загинули через підрив двох автомобілів у зоні, яку тимчасово не контролюють наші захисники. Більше того, українські бійці режиму тиші взагалі не порушували. Сам контрольно-пропускний пункт Новотроїцьке наразі зачинено. Вночі дійсно був здійснений обстріл зі сторони бойовиків е, наших позицій. Е, це був обстріл зі стрілецької зброї, на який наші військові не відреагували. У відповідь вогонь не вівся. Відповідно до мінських домовленостей. наше важке озброєння відведено за межі розмежування. Основная версия штаба АТО – провокация со стороны боевиков. Военные утверждают, тяжелого вооружения на передовой давно нет, а ночью они ни разу не открывали огонь на этом участке. З початку цієї доби у вказаному районі українські підрозділи, навіть попри те, що піддались обстрілам з боку бойовиків, вогонь у відповідь не відкривали. Відтак напрошується висновок, що це саме та ситуація, коли ворог з метою дискредитації українських захисників готовий обстрілювати мирних мешканців, зокрема і на підконтрольних бойовикам територіях. Як бачите, нічого надзвичайного. Сторони звинувачують одна одну. В ДНР стверджують, що це був обстріл з української сторони, а українська сторона стверджує, що це був або терористичний акт і підрив машин або самообстріл зі сторони ДНР. Але коли ти брешеш, ти рано чи пізно зробиш помилку. Речник АТО сказав, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Українські підрозділи, навіть попри те, що піддались обстрілам з боку бойовиків, вогонь у відповідь не відкривали. А ось що цей самий речник сказав у прямому ефірі каналу 112 знову ж таки бойовики відкривали вогонь по наших позиціях е, зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів біля щастя, і знов використали 120-мм міномети е, біля Новотроїцького. А чи відкривали українські бійці вогонь у відповідь? Е, відкривали вогонь у відповідь лише декілька разів, коли бойовики використовували важкі озброєння е, і намагалися прицільно власне вже це було не просто провокативні якісь обстріли, а власне вже прицільно десь е, влучити в наших військовослужбовців, зруйнувати міську інфраструктуру. Як бачите, правду важко приховати. До того ж, на місці пригоди працювала місія ОБСЄ, і сьогодні вийшов її звіт. Згідно звіту, це був саме обстріл 120 мм снарядами що заборонено згідно мінських домовленостей. А вогонь вівся з західно-південно-західного напрямку. Давайте в такому разі подивимося на карту протистоянь. Ось це лінія розмежування. Ось позиції ДНР, ось Оленівка, ось позиції української армії, ось, наприклад, Новотроїцька. Тут нижче Волноваха. Сама Оленівка, яка була обстріляна. Ось, власне, західний напрямок. Ось це південний напрямок. Ось це південно-західний напрямок. Між західним напрямком, південно-західним напрямком знаходиться е, західно-південно-західний напрямок. А між південним і південно-західним знаходиться південно-південно-західний напрямок. У звіті ОБСЄ фігурує саме західно-південно-західний напрямок, що вогонь вівся з цієї сторони 120-мм снарядами. Я думаю, по цій карті чудово видно, хто стріляв по Оленівці. Незважаючи на те, що версії в ЗМІ відрізняються. Але наша задача сьогодні не звинувачувати якусь зі сторін, тому що це війна. І для мене було б логічно сказати, що якщо, наприклад, обстріляні мирні жителі на територіях, підконтрольних Україні, то це, скоріш за все, зробили сторона ДНР. Якщо обстріляні мирні жителі на території ДНР, то це, скоріш за все, зробили українська армія. Ну, звичайно, що українська армія не зізнається в тому, що вони вбили мирних, не зізнається в цьому і ЗМІ. Представте собі таку новину, що українська армія вдруг зізнається, що да, це ми обстріляли мирних. Який волонтер тоді захоче привезти вбивцям вагітних жінок, вбивцям дітей, якісь припаси, якісь, наприклад, прилади нічного бачення чи ще щось. Яка мама відпустить свого сина вбивати дітей чи інших жінок? Ніяка. Тому пропаганда буде працювати для того, щоб всі підтримували цю війну. І пропаганда буде робити все для того, щоб прославляти свою армію і демонізувати ворога. Але наше сьогоднішнє відео не про те, що одна сторона хороша, а інша погана. Бо це не так. Ми прекрасно розуміємо, що стріляють обидві сторони. Тому наша сьогоднішня задача це зрозуміти, як боротися з пропагандою. Бо пропаганда є як з одної сторони, так і з іншої. Тому що кожна сторона бачить лише свою правду. Тому, якщо на місці працює місія ОБСЄ, то можна зайти на її сайт, наприклад, вибрати спеціальна моніторингна місія в Україні і прочитати останній звіт, в якому чудово розписується, хто звідки стріляв, якою зброєю і так далі. І ми можемо чудово бачити, що одного разу звинувачуються одні, іншого разу звинувачуються інші. Якщо ви бачите, що сторони звинувачують одна одну, і ви не можете розібратися, то просто підіть на YouTube, вбити, наприклад, населений пункт, ну в даному випадку Оленівка. да? Виберіть, наприклад, за сьогодні. Або там, наприклад, за тиждень, якщо вас цікавить саме, якщо це було кілька днів назад. І ви побачите купу відео, але дивіться не офіційні версії, а дивіться саме там, де звичайні такі блогери, як я, беруть коментарі, беруть інтерв'ю у простих жителів. І прості жителі, місцеві жителі, вам прекрасно розкажуть, хто зазвичай і звідки по них стріляє. як і в даному випадку. Ночью без 23. 2.40. Четыре раза. Четыре раза мы слышали. Четыре прилета. Четыре прилета. Четыре раза, да. Ну, один у Генки. Говорят, говорят, стреляли ну, не издалека, да? Не издалека, а вот где-то рядом. Село Где-то рядом, да. Только с ним ну, Или химик, или Тарамчук. Мы уже знаем. Но это уже с той стороны поселки, да? Украина. Это Украина Это Украина. Да, это Украина. Да. А далеко до них? Европа. 6 километров от переезда. Украина, Да. Европа, правильно называете Европа. вещи. <laughs> Европа. Я так понял, тут стояла колонна машин, ждали Ну, проезда. колонны большой не было. Блокпост уже был закрыт. 2.30, десь 2.40 ночі. Почали взриви один, потім ще один. Це ми що слышали тут. У нас посипались стекла в домі, три вікна висипалося. Скочили, вибігли заріво большое. Жінка каже, кухня наша горить. Ми вибігли на вулицю, хоп, а тут машина горить. Ну машина горіла, плам'я було, воно тільки попадання було. Обстрілюють кожен день. Ми сидимо, як ті саме. На парковій бочці. Да, кожен день. Ну, оце такого не попадало. постоянно находимся под обстрелами ВСУ или батальонов, неизвестно, кто там стреляет по нам <clears throat> со стороны Украины. И днем, раньше только ночью стреляли, сейчас и днем стреляют, и ночью, в любое время суток под обстрелами. Били, били, сразу дали где-то били, там, э, за железной дорогой, а потом три удара было, слышал, резко вот здесь, по, ну, уже по самому населенному пункту. Стрелянина была страшна. Як бахнуло. Один удар, а потом второй вообще сильный. Сильный, такой сильный удар был. Подскочили и в подвал быстрее открыли. Давай бігом Вот, в подвал. Хто куди? Два ховалися? удара сильных было сюда. Вот слышно, что сюда они были. Кожний Как день, вечер ну, начинается, Вчора цілий 9, день стріляли. темнеть начинается и Потихоньку. пошли. То А оттуда, вечером то це- оттуда. И А кто пошли. стреляет? С какой стороны? Кто стреляет? Ну или с Новотроицка, или вот отсюда, вот кто там Ну, они вчора стоят. оттуда де то, А там десь огонь глухі цілий якимсь день були оружием, обстріли. таким, що З тої сторони. отакі Со стороны Украины, да? Да, Да, да, да. Я часов ускочила із підвала вийшла. Як надоело вже нам в підвалах ночувати. Вот эти последние две недели начались обстрелы конкретные. И конкретно могу сказать, два раза стреляли до этого, ну, перелеты были. Стреляют с одной и той же стороны позиции украинской армии, вот, полтора-два километра от нас. Все. Я могу сказать, откуда стреляют, как свистит мина и где она ложится. Это я слышал. Но они раньше перелетали нас. А сейчас, сегодня, вот, в эту ночь, они... Ну, вы видите сами.